Hey guys, what is up? So welcome back with another video. So today we are going to discussing about the chat GPT for graphic designer as a research and idea writing tools. So I have a brief design brief. I think it's a assignment brief on client. I have a 5 assignment including UI design पनि छ है स्टोरी ट्याबहरू जम्मै छ यहाँनिर ब्रान्डको मलाई लेआउट पनि दिएको छ यो चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई देखाएर बोर्ड गर्नेवाला छैन अनि ट्रेन कार्डहरू पनि भन्दैछ ट्रेन कार्ड भनेको तपाईँको चाहिँ प्रडक्टहरूको इमेज राखेर त्यहाँनिर हामीले चाहिँ ब्यानरको रूपमा बनाउने अहिले म देखाउँछु है अब हेर्नु यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी अब ट्रेन्डलाई ट्रेन्ड भन्न सकिँदैन हामीले चाहिँ यी चिजहरूलाई बिजनेस डेभलप गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ अनि जस्तै एआई टुल्सहरू आइरहेको छ अनि हामीले चाहिँ डिजाइन्सहरू बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको डिजाइन्सहरू हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ केही आइडियाहरू क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यानरहरू यहाँनिर मैले इमेज पहिला हालेको थिएन क्या जस्तै म यहाँनिर देखाइदिन्छु है हल्का म यहाँनिर एउटा यो छ अब यहाँनिर हेर्नु यो ब्यानर सिम्पल एउटा हेडर थियो क्या अनि मैले यहाँदेखि इमेज हाल्ने चाहिँ आइडिया कसरी पाएँ यो चाहिँ मैले एआई टुलको सहायताले यहाँनिर लिएर आएको थिएँ है मैले भने design for header header how to trade for product अब चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला च्याट जिपिटीले चाहिँ एकदमै पावरफुल टुल्स हो है राइटिङ्सको लागि एन्ड कन्टेन्ट अहिले चाहिँ भन्दैछन् युट्युबर्सहरूलाई रिप्लेस गर्छ ग्राफिक डिजाइनिङ तर चाहिँ यस्तो चाहिँ केही होइन है ग्राफिक डिजाइनिङ एन्ड आर्टिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्रिएटिभिटीमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ एआई टुल्सहरू चाहिँ जे चिजहरू अनलाइनमा छ डेटाबेसहरूमा छ त्यो चाहिँ मात्र हामीलाई देखाउँछ है त्यो चाहिँ बुझ्नु होला यो जेनेरेट गर्दा बेरसम्म म चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर एउटा डिजाइन सोधेको छु अब हेर्नु यहाँनिर मैले चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन्स मैले आफ्नो थिङ्कले बनाएको छु तर चाहिँ यहाँनिर केही कन्टेन्टहरू छन् जुन यहाँनिर म भन्न सक्छु सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ मेबी तपाईँको यो कलर थिम हुनसक्छ होइन यो चाहिँ के हो गर्यो एआई टुलले मलाई भन्यो कि यस्तो यस्तो चिजहरू मनपर्छ अब यहाँनिर हेर्नु प्रडक्ट के छ भनेपछि फि मेललाई टार्गेट गरेको थियो भनेपछि मैले यहाँनिर अभियसली इमेजलाई मेललाई टार्गेट गरेर यहाँनिर राख्थेँ होइन तर चाहिँ वुमन प्रडक्ट छ त्यही भएर यहाँनिर हामीले समरको सेल्सको लागि राख्यौँ अनि अब हेर्नु यो इलिमेन्ट्सहरू छन् नि हामीले किन एड गऱ्यौँ त्यो पनि एउटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ एज अ फोरग्राउन्ड भन्न सकिन्छ या त ब्याकग्राउन्ड होइन अब हेर म चाहिँ सिधा अब एआई टुल्समा गएर यहाँनिर म स्टप गरिदिन्छु धेरै पनि पर्दैन हामीलाई दुई तिन प्याराग्राफ रिड गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यहाँनिर यहाँ भनेको चाहिँ you need to consider follow for product image first main thing बुझ्नु ब्रान्डिङ ब्रान्डिङ थिम बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अरू चिजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ बट म भन्छु you should consider three or four point as a graphic designer जसलाई कि हुनसक्छ मिनिमल बनाउन चाहन्छु या ट्रेन्डी बनाउन चाहन्छु या त अलिकति ब्रान्डलाई टार्गेट गरेर बनाउन चाहन्छु या तिर तपाईँले टाइपोग्राफी युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बनाएको include your brand name and the logo logo पनि हाल्न सक्नुहुन्छ होइन help to customer recognise product and build trust भने बिल्ड ट्रस्ट भन्नु त्यही डिजाइन्स बनाउने भनेको हामीले ट्रस्ट पनि बिल्ड गर्ने हो र कस्टमर या फिर कन्ज्युमरले चाहिँ बुझ्नुपर्छ त्यहाँदेखि हामीले के कम्युनिकेसन गर्न रहेको छौँ र तिनीहरूले रेकनाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो डिजाइन्सलाई अब हेर्नु म यहाँनिर असाइनमेन्टमा जान्छु है मेरो असाइनमेन्ट अलग अलग चिजहरूमा नि यहाँनिर म चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु असाइनमेन्ट अनि यहाँनिर समर सेलको थियो है अब हेर्नु म यहाँनिर देखाइदिन्छु के के बनाएको थिएँ मैले भनेर हेर्नु फर्स्ट थिङ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डिजाइन्सहरू छ यहाँनिर कलेज कार्ड भनेको छ यसमा चाहिँ मैले युआई अलिकति इन्क्लुड गरेर यो चाहिँ बनाएको थिएँ अब हेर्नु यसलाई यसको लागि पनि कन्टेन्ट च्याट जिपिटी नै युज गर्न सक्छु मैले च्याट जिपिटीको स्क्रिन देखाइरहेको छैन है त्यसमा चाहिँ धेरै देखाउँदा हामीलाई कपिराइट आउनसक्छ भनेर अब हेर्नु डिजाइन यो चाहिँ भनेको मैले मिनिमल राखेको छु अलिकति ट्रेन्डी छैन है यो चाहिँ अभियसली ट्रेन्डी छैन किनभने नयाँ नयाँ इलिमेन्ट्सहरू आएको छ सेफ चाहिँ मैले अलिक नयाँ युज गर्न खोजेको छु है एन्ड त्यति थिएन अनि यो चाहिँ एउटा लोगो टाइपको युज गरेको छु है अब हेर्नु हेडर यहाँनिर एउटा मैले चाहिँ म एउटा अर्को हेडर देखाइ देखाइदिइसकेको थिएँ यहाँनिर यो है यसमा इमेज राखेको थिएन मलाई इमेजको आइडिया कसरी आयो त त्यहाँनिर एआई टुलले भन्यो कि इमेज राख्दाखेरि झन् रिलेट हुन्छ कि कसलाई टार्गेट गर्न खोजिरहेको भनेर त्यसै गरिकन स्टोरी ट्याब्सको लागि पनि हेर्नु यो सोसियल मिडिया इन्स्टाग्रामको लागि होइन यो म्यान प्रडक्ट मैले चाहिँ प्रडक्ट सोकेसको लागि होइन यस्तो किसिमको वेयर गर्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ मास्टर हेड भनेर मैले चाहिँ क्रिएट गरेको थिएँ ब्यानर है अब प्रडक्ट अनुसार थाहा हुन्छ होइन सेल्स यो पनि ब्यानर नै भयो तपाईँको हाम्रो यो प्रडक्ट सोकेस होइन जस्तै एमाजोन फ्लिपकार्टहरू हुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा बेसिक्स इन्फो भन्न सकिन्छ कि इन्फोग्राफी यति छ भनेर यसमा चाहिँ हाइराकी सेट गरेर मैले राखेको छु किनभने चाहिँ एल्लो कलरलाई हाइलाइट राखेर समर भनेर है तपाईँले यहाँनिर अरू इलिमेन्ट पनि युज गर्नु सक्छ जस्तै अघि मैले भने ग्रिन्स होइन ब्लु अनि पानीसँग रिलेटेड अनि यो समर टाइममा के के फिल्स हुन्छ लाइक ड्रिङ्क होइन तपाईँले अरू चिजहरू रिसर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो स्टिकर लोगो भनिन्छ होइन यसलाई चाहिँ प्रडक्टसँग देखाउनको लागि सेल्स अफरहरू है यो चाहिँ सिम्पल लिएको थिएँ मैले त्यतिकै आइडिया जेनेरेट गर्दाखेरि है अब युआई हामीले कसरी सोकेस गर्छौँ अब यो सबै डिजाइन्सलाई हामीले कसरी सोकेस गर्छौँ यहाँदेखि हो यो चिज पनि तपाईँले यहाँनिर च्याट जिपिटीमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ how to should I like म चाहिँ हाउ टुदेखि नै सर्च गर्छु है हाउ टु क्रिएट बेटर म चाहिँ प्रडक्ट हालिदिन्छु यहाँनिर है product product UI for summer sale है समर सेल छ म चाहिँ in in two hundred quotes भनेको छु अब हेर्नु यसले चाहिँ जेनेरेट गरेर दिन्छ हल्का यहाँनिर टाइम लिन्छ है मेरो चाहिँ नेट स्लो छ है म चाहिँ रुमभित्र रेकर्ड गर्दैछु त्यही भएर है सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज चाहिँ हामीले एआई टुलको सहायताले कसरी हाम्रो डिजाइन्सलाई बेटर गराउन सक्छौँ र यसमा रिसर्च गरेर कस्तो किसिमको आइडियाहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर है अब हेर्नु यहाँनिर यसले केही चिजहरू यहाँनिर दिन्छ हाइलाइट द सेल्स भनिसक्यो यहाँनिर होइन मेक पर्मानेन्ट हुन्छ युआई भने पर्मानेन्ट भन्नाले तपाईँ जुन वेबसाइट हुन्छ या थर्ड पार्टी वेबसाइटहरू राखेको हुन्छ त्यसले सेज गर्नु त्यसलाई पनि कपी गर्नु सक्नुहुन्छ कपी भन्नाले थिमहरू है and the high high quality image भनेको चाहिँ हामीले इमेज यु क्वालिटी युज गर्नै पर्ने हुन्छ अनि किप इट सिम्पल हेर्नु always like if you are making a trendy design always you should consider try to make simple है यदि युआई बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अलवेज भनिन्छ कि एउटा चिज हुन्छ क्या युजरलाई ख्याल राख्नु क्या भन्नु कि डिजाइनर्सको पोइन्ट अफ भ्यूले नहेर्नु कि युजरले कसरी क्लिक गर्ला के क्लिक गर्ला के चिज हेर्ला त्यस्तो किसिमले है म चाहिँ यहाँनिर स्टप गरिदिन्छ कि टिप्सहरू भनेर क्या हेर्नु युज सोसल प्रुफ भने अब सोसल प्रुफमा हामीले चाहिँ हेडलाइन्सहरू तपाईँको हेडर्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ अनि लिङ्क्सहरू हालिदिनु सक्छौँ है make it a mobile friendly अब हेर्नु मोबाइल फ्रेन्डली मैले यहाँनिर अब अब भन्छु यहाँनिर यो प्रडक्ट जुन थियो नि इन्स्टाग्राम भनेर यो यहाँनिर एउटा देखाउँछु इन्स्टा हो यो चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली भनिन्छ कि अझ मोबाइल फ्रेन्डलीमा पनि अब हामीले भिडियोजहरू ट्रेन्ड्सहरू बनाउन सक्छौँ यो आइडिया पनि मैले कहाँदेखि जेनेरेट गरेँ च्याट जिबिटीदेखि नै है एउटा चाहिँ भिडियो युज गरेर यो चाहिँ एकदमै बेसिक्स थियो है तर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ट्रेन्डी सङ्ग्सहरू युज गरेर हाल्न सक्छौँ भने मैले यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट थपेको छु यहाँनिर यसमा के चाहिँ भिडियो थिएन तर चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा भिडियो इलिमेन्ट्स हालेर चाहिँ के गरे यसलाई चाहिँ रिलेन्ट रिलेटिभ्स नेरेटिभ नेरेटिभ लुक्स दिन छौँ कि हो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एआईलाई चाहिँ एज अ एआई एआई टुल्सहरूलाई एज अ ग्राफिक डिजाइनर हामीले चाहिँ रिसर्च अनि आइडिया जेनेरेट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ क्या डिजाइन्स भनेको हामीले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीले बनाउने म यस्तो देखाउन चाहन्छु र डिजाइन्स भनेको नि हामीले चाहिँ जहिले पनि आफूले मन पराउने बनाउनु हुँदैन क्या डिजाइनर्सहरूले हामीले चाहिँ लाइक भन्न सकिन्छ अब हेर्नु आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूले बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ तपाईँलाई मनपर्छ तर चाहिँ जसले हेर्नेवाला हो त्यसलाई त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है सो आई होप हजुरले यो भिडियोदेखि केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला किनभने चाहिँ यहाँनिर च्याट जिपिटी नयाँ टुल्स थियो एआईको मामलामा है तर चाहिँ गुगललाई यिनीहरू टक्कर दिइरहेको छ सो यसैको बारेमा डिस्कस छु आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है so see you on the next video and stay creative